le cas. Je participe au groupe Améliorer nos outils informatiques. On travaille à définir la méthodologie sur laquelle on va récupérer le feedback des utilisateurs, savoir là où on est dans le bon et on peut faire mieux là où on est justement euh, dans le problématique et comment on peut améliorer la vie des utilisateurs de l'outil informatique, que ce soit les membres Smart ou euh, les permanents, tout simplement parce qu'ils sont aussi des utilisateurs de l'outil informatique. Donc on va faire des recommandations qu'on va donner au conseil d'administration sur comment euh, récupérer les informations qui vont nous permettre de savoir dans quelle direction aller pour l'amélioration des outils informatiques. Donc euh, c'est le côté théorique qui va définir la méthode qu'un prochain groupe de travail utilisera pour récolter les données. Et sur cette base de données, euh, les, services IT pourront commencer à travailler et construire.